Gar nicht bin ich zu sprechen. Für niemand. Nehmen Sie Platz. Äh, also wissen Sie, ich, ich weiß nicht, also ich, Sie kriegen noch einen Schnellkurs. Also, nehmen wir an, Sie sind der Boss. Wenn jemand reinkommt, was tut er dann? Er stört den Boss. Also, sagen Sie, Mach die Fliege, du alte Pflaume, oder ich reiß dir den Kopf ab. Etwas mehr Niveau, wenn's geht. Niveau, ich hab ja nur einen kleinen Witz gemacht. Ich mache keine Witze, klar? Auf gar keinen Fall einen Witz. Wenn Sie meinen? Also, wenn jemand was von Ihnen will, dann sagen Sie, ich brauche mehr Details. Klar, und, und kein Witz. Aber wenn, wenn der dann sagt, ähm, die Details haben Sie doch schon, was, was, was denn dann? Dann sagen Sie, hier lesen Sie. Dann sage ich, ähm, also äh, das ist nur Ihre Meinung oder Ihre Meinung interessiert mich nicht. Nur eins davon. Äh, Ihre Meinung interessiert mich nicht ist vielleicht ein bisschen besser, oder? Es kommt drauf an. Werden Sie schon merken, was besser ist. Nee, und, und wenn der dann immer noch keine Ruhe gibt, dann sage ich, schreiben Sie es auf, ich beschäftige mich später damit. Schluss aus Basta. Schluss aus Basta steht aber nicht da. Dann lass es weg.